Armin. Uspješno se okončao prvi ciklus eh, Intecu FIFA Challenge-a. Eh, kako bi osjećaj pobijediti na jednom ovakvom turniru? Pa osjećaj je super, zadovoljan sam, ispuno sam sve očekivanja. Htio sam da dođem do ovdje i da nastavim dalje isto više. Odlično, kako si zadovoljan dosadašnjom organizacijom turnira? Pa, zadovoljan sam, bilo je sve po propsu. Ljudi su ono, stvarno dobro organizovali, ja sam jako zadovoljan turnirom, svom organizacijom i nadam se da će biti tako i nastav. Bilo teško, kakva je bila konkurencija? Pa eto, u početku, onako, samo je bila finalna utakmica, baš teška. <laughs> Preznojili smo se, ali eto, uspio sam nekako sve. Ti si to <laughs> Tako je. Super. kako si zadovoljan samom nagradom? Ma, prezadovoljan sam, ne. I čak i buduću nagradu, ako dospijem dotle, ja dosta sam prezadovoljan što sam dosta osvojio i imaš nešto poručiti svojim budućim protivnicima, pobjednicima turnira u Tuzli mostar. Ma, nešto nek vježbaju pa se vidim ako bude Sarajevo. se ćemo vidjeti Hvala tebi.